လောလောဆယ်ကြတော့လည်းဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကကယောဂကဒီကလေးတွေကိုလည်းအလွတ်တော့မပေးပါကလေးလည်းကူးစက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုကလေးတွေကဟိုသူတို့မှာဖြစ်လဲလူကြီးလောက်မပြင်းထန်ဘူးသူကအဲ့ဒါဒီတော်တော်လေးအဲကလေးအတွက်ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုရည်စရာပြောတော့ကိုဗစ်ယောဂဘိုးကကလေးချစ်တယ်ပေါ့သူက လူကြီးတွေဒုက္ခပေးတယ်ကလေးဆိုသိဒုက္ခမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အချက်ပါကလေးတွေမှာ ဖြစ်လို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာသိမပြဘူးနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းသိမပြင်းထန်ဘူးတာမန်နှာစီးချောင်းဆိုးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးတွေဖြစ်ရင်သူနီးနားပါပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအားလုံးကတော့ဒီယောဂဘုံမဝင်အောင်เนาะဒီ ဟိုရှောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှောင်းဖို့လိုပါတယ်ခုနလို master ဖို့လိုပါတယ်လူများတဲ့သွားလို့ရှိရင်လက်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်လက်ကိုမကြခံရနောက်တစ်ခုကလူစုလူလူစုလူဝေးရှောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တဘာဝဖြင့်ဒီအများအတွက်လှုပ်ထားတဲ့အဲကာကွယ်မှုတွေအကုန်လုံးကကလေးကလေးတွေကိုလည်းဟိုတက်ရောက်တာပါပဲအဲဒီတိုင်ကလေးတွေမှာလည်းလိုက်နာဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆိုတော့ပြောစရာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ ခုနကာဝယ်မှုတွေကိုလုပ်ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တည်းမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ဆိုရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကလေးကိုဆေးကန်းကိုပြသင့်တဲ့ဟာပေါ့ဥမာအပြင်ကလေးတယောက်တအားပြင်းဖြားမယ်တွေးလွန်တကွေးဖြစ်မယ်တကယ်ဆေးကန်းပြသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကိုကြောက်ပြီးတော့သွားမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်အန္တရာယ်ကရှိနိုင်ပြန်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်လုံးဝဟိုကူးရင်လည်းကူးစေกว่าဆိုလို့နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး တော့လိုက်နာတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ပြထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါဒါကလေးတွေအတွက်လည်းကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကလေးကိုကလေးမှာဒီဖျားတဲ့နာတဲ့နော်သူပြင်ဖျားကြီးတဲ့မိမ့်တဲ့မလန်းဆောင်ဆိုရင်တော့နီးရဆရာဝန်ကိုပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကလေးရသည်နှစ်နှစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mask ဆိုတတ်လို့မရဘူး နော်သူကဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ဆိုရင်သူကသူအသက်ရှူကြက်လဲဖယ်လို့မရဘူးပေါ့မဖယ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က mask ကိုတတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားပါဘူးအဲနှစ်ယောက်ကလေးဆိုလို့ရှင်တော့လူကြားတဲ့သွားရင်ကျွန်တော်က face shield ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအကာလေးသုံးမှုကောင်းပါတယ်နှစ်နှစ်ထက်ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ mask တတ်လို့ရပါတယ်တတ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ surgical mask ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ် mask ဆိုလို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့ထူထူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတတ်ဖို့ကောင်းပါဒီကလေးတွေကတော့သူတို့ကြက်လာတဲ့ဘာညာအသက်နေရခက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကသူ ပြန်ဖြုတ်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ hand sanitizer ပေါ့ဒီ echo ဟောပါတဲ့ hand sanitizer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာတွေဒီအများကြီးပေါ့နော်တောက်လိုက်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ကလေးအတွက်ဒါ alcohol poisoning လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီ hand sanitizer တွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်းမိဘကဒီကလေးရွယ်တတ်တတ်လွတ်ထားလို့မရအောင်။နော်ကလေးကိုသုံးညင်လောက်သုံးဆိုပြီးထားပေးလို့မရအောင်။မိဘရဲ့အဲကြီးကြပ်မှုနဲ့ပေါ့နော် supervision နဲ့သုံးရမယ်။နောက်ဒါတွေကိုဆေးနေလို့ပဲနော်သူတို့ မမိနိုင်တဲ့နေရာမှာထားပေးထားဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းဟိုအန်ရတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါ CFM, caring for well-being.